तुम्हें पता है जो हमारे गेम के अंदर एक क्रिएटिव मोड आया है उसमें हम सिक्स प्लेयर खेल सकते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से हम कुछ खेल सकते हैं एंड गाइस जब भी आप ये गेम मोड खेलोगे तो हर बार न्यू न्यू मैप चेंज होकर आते रहेंगे कुछ इस तरीके से पहले मैं आपको ये मोड दिखा देता हूँ ये मोड कुछ इस तरीके से मोड देखो एंड गाइज हमें उस तरफ जाना है हमारे सारे फ्रेंड मर के तो गाइज हमें उस तरफ कैसे जाना किसी बंदे को बुलाकर अपनी तरफ उस तरफ जाना है हमें तो गाइज मुक्के से हम इन बंदों को मार नहीं सकते पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है गेम के अंदर ही शायद ये सबके साथ ही हुआ होगा कोई बात नहीं गाइज हम यहाँ एक बंदे को बुला लेते हैं फिर जाते हैं इसके ऊपर तो चलो भाई गुटो से बंदे को बुला लेते भाई वहाँ खड़ा हो जाए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ अरे भाई वहाँ खड़ा हो जाए एक बार भाई एक बार यहाँ खड़े हो जाओ हाँ हाँ आगे आ जाए भाई आगे आ जाए रुको मैं यहाँ जाता हूँ यहाँ से ओ भाई साहब वहीं खड़ा है ओ गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ भाई साहब तो गाइस करो चलते करो नहीं चलते शेयर करने तो गाइस कुछ ऐसा मैप है हर बार ही चेंज होके आता रहेगा तुम्हें तो गाइस अब हम तुम्हें नेक्स्ट मैप दिखाते कुछ ऐसा होने वाला है पहले थोड़ा और आगे चलते ये बोनटी इसको उठा लेते तो गाइस मुझे ये समझ में नहीं आया मुझे मेडिकेट क्यों मिली जब मेडिकेट लगाने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा पता नहीं क्यों मिली तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप की तरफ नेक्स्ट मैप इसी मैप का इसी मोड का क्या होने वाला है एंड गाइस इस मैप की खासियत बात ये है हम इस मैप के अंदर गाड़ी भी चला सकते कोई भी मैप खेल सकते तो गाइस यहाँ पर हमने सेकंड मैप चला ले वो भाई साहब यहाँ पर हम खेलोगे तो जैसे इसके थर्ड मैप की थर्ड मैप के होने वाला है हर बार चेंज होकर मैप आते रहते हैं अरे भाई साहब मैं तो, तो यहाँ पर हो गया तो किलम मेरा साथी कुछ इस तरीके से गाड़ी चला रहा तो वो भी किल हो चुका है हैं भाई साहब भैया ले पाएंगे गया है नहीं तो भाई कुछ ही नहीं तो गाइस बढ़ते देखो भाई तो जैसे हम यहाँ पर करते हैं ना लॉग आउट उसी टाइम आता है तीन सेकंड का टाइम तीन सेकंड के बाद करना पड़ता है मैं लॉग आउट तो भाई देखो तीन सेकंड के बाद हमारा गेम होगा लॉग आउट उससे पहले नहीं होगा देखो भाई यहाँ पर टाइम आ गया तो तीन सेकंड पूरी हुई लॉग आउट हो गया तो गाइज फ्री फायर वालों ने इस पर टाइम लगा दिया है